セリフ飛んでないちょっと大丈夫大丈夫ショータイムどうもわけですさあ今日はですねお正月でございますということで戦います戦い行きましょう

俺が背負ってやる怖いじゃんさっきもっくりてるけてるさあ来い頑張れ頑張れ 強、不況がやり方。 飛んでないちょっと大丈夫大丈夫もう叩いてやるわ <laughs> ねもういいよくわよさあいラフンチフライパンがあるから強いよ強い 手川怪我したでしょ怪我したですもう悪いことはしないのもう悪者悪者かそうだった大丈夫叩くよまた早くなろうかなじゃあね、やばいバギエーターになればバギエーター、うん、うん 骨骨骨今日はちょっとここまでにしようはいじゃあ撮りますよはいチーズ